6 часа сутринта камък и дърво се пука от сън, не от студ, но артистите са на терен. Той тишина и е начало! Nuvem. Nuvem. çektim. Gözlere yasam. aí taya. Hey. ei ei ei го направим, нали? Обиграх ли ги? <laughs> Обиграх ги. А, така, искам това вас Добре, тук е да, майко, майко, майка ти. Майка ти. Ти тук ли ще седиш? Да. До Да. Ето, виждаш ли?